come and get it. شلونكم شخباركم ان شاء الله تكونون بخير بهذا الفيديو لعبت solo squad وفعلت full gyroscope وجبت 22 كل بس الايم كان مو ثابت انا اول مرة العب جيروسكوب كامل اتمنى اذا عجبك الفيديو تحط like ولا تنسى الاشتراك بالقناة وان شاء الله في الايام القادمة راح يصير في مسابقات توزيع شدات لجميع المتابعين كان معكم البترون ومشاهدة ممتعة وليتس جو